Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Su jumis vyriška virtuvė. Šiandien vyriškoje virtuvėje aš ir draugas Katinas. Šiandien gaminsime kopustienę. Kopustienę pavadinom šopapalo. Pavadinimą davė dukra. Kopustienė iš šopapalo, nam papala padrukoj. Avienos riebaliukai, bebro dešelės rūkytos, gali dėti ir keulienos. Tiesiog pakeršės kaime, bebras yra pigiau negu kiaulė. Karšto rūkimo jautinos dešra, rauginti kopūstai, šviežias kopūstas, morkos, svagūnai, saliero stebai, virti džiovinti baravykai ir raudonviršiai, grybų sultinys, trinti pomidorai, paprikos, česnakas, prieskoniai mūsų draugų saujelis Gruzijos, rūkyta paprika, svanetijos druska, chmelis sunelį, pipirai, druska, lauro lapeliai, aitrusis pipiras, kvepieji ir paprastieji pipirai, truputėlį vandens ir šiek tiek svogūnų laiškų. Tikslę recepto sudėti rasite po video patalpintam aprašyme. Kopustienę gaminsime kazane. Išlydom avies riebaliukus. Susipjaustom dešreles nedideliais gabaliukais. Supjaustome jautienos dešrą. Apkepinom riebaliukus, išimam. Jų mums dar reikės. Sudedam bebro dešrelę. Sudedam jautinos dešrą. Kepim apie 5 minutės. Išimam dešreles. Sudedam lagūnus pusiau žiedais supjaustytus. Susipjausto morkas mažais kubeliais. svogūnai šiek tiek pagelto, sudedam morkas. Apketinam kartu su svogūnais. Papriką supjaustome kubeliais. Paprika keliauja pas svogūnus ir morkas. Atkepinėjame daržovės po kokias 4-5 minutės. Salierą taip pat mažais kubeliais susipjaustom. Salierą taip pat skraidinam į kazaną. Įsipjaustam kopustą. Supilame trintus pomidorus. Į kazaną skrenda kopustai. Pradžio švieži, o po to rauginti. Pakepėm patroškinom kelias minutės, sudedam raugintus kopustus. Įdedam 4 arbatinius šaukštelius rūkytos paprikos. 2 arbatinius šaukštelius svanetijos druskos. 2 arbatinius šaukštelius chmelį sunelį. 5 minutės pakepinom patroškinom su kopūstais, sudedam česnaką. Kelias minutės pašildėm česnaką, sudedam grybus, baravykai ir raudonviršiai. Prieš tai juos viriam gražiname apkeptas dešreles. Supilame grybų sultinį. Įpilame dar 2 litrus vandens. Skaniai atrodo. Sudedam lauro lapelius, čili pipiriukus, kvapiosius pipirus ir juodosius pipirų žirneliais. Įdedam druskos pagal skonį. Įberiam maltų pipirų. Ir tris sveikas mažytės paprikas. Uždengiam ir laukiam, kol užvirs. Didinam ugnį. Užvirė, ragaujam. Prašosi druskos. Ir gal net šaukštas medaus. Uždengiam, mažinam ugnį, darom minimalią ir verdam apie 30 minučių. Praėjo 30 minučių. Pažiūrim. O, kaip puikiai čia viskas verda. Pabarstom svagūnų laiškais. ir nukeliam nuo ugnies. Paliekam 15 minučių. Tokią rudenišką dieną tik ir valgyt laukia, karšta. Kopustienę, šopapalą padrukoji. Paragaukim. Puikiai, bet be brodešrelės šitoj sriuboj. Jėga. Kopustienė šopapalą pavadinimą davė dukra. Visiška improvizacija tiesiog dėjau tas, kas buvo paranka. Taigi, prenumeruokite vyriškos virtuvės kanalą, nepamirškite paspaus skambučio, kas primins apie naujai mūsų išėjusius video. O dabar visiems skanaus ir iki kito karto.